新手怎么规划自己的格斗学习之路？一定要看到视频的最后，因为呢，往年有几百期的教程，最后我会告诉你怎么最便捷的能够收看，所以一定要坚持看完。大多数朋友需要做的就是各种方法，别管是免费看教程学啊，或者线下场馆学，你赶紧开始第一步，这是你最重要要做的，而不是各种的询问。很多朋友问了很多年，没有结果，没有行动。比如说有一网友前两天问我，我说了他一顿，我特别生气。他说我各种借口做不了啊，我得等到明年四月份才开始能去一个拳馆训练，哥们儿。 现在今年几月啊？现在才八月，您呢要等到明年四月份，这半年干嘛耗着吗？穷人永远能找到自己的借口，但是实际穷人呢永远有大把的时间，比富人有时间有的多。这哥们说我每天值夜班，白天太累。那我请问一个问题，你值夜班你有没有偷懒啊？我怎么看那么多朋友上夜班都偷懒睡觉在那儿，你别睡觉，醒了就赶紧学，对吧？赶紧看网上的教程，没有办法线下学，线上看免费的教程，先学，然后对着镜子练或者拍视频，最后再复盘看你视频的动作每一个细节去抠，对吧？有这么多教程免费去。 教你，我们其实看过啊，有在部队的朋友真的是出不来啊，他自己在网上学，学了好多年，然后带着一个连的人去练，最后这个人来到线下培训，我看到了他的水平真的特别高。当然不是每个人都像他这么聪明，但至少你可以努力尝试一下吧，不然你怎么能变得优秀呢？说自己没时间的朋友，永远鞭策问问自己，下班干嘛呢？对吧？上班呢？打字发信息，跟朋友聊天，跟女朋友聊天，去撩妹，对吧？下班干嘛了？去酒吧，去夜店，对吧？那你有没有大把的时间？你有，一定能挤出时间。包括很多朋友问了我五年的问题。 题，最后来到了线下培训，我发现他什么都不会，一无所知。这么多免费教程，每天在评论区给我留言，你在练什么呢？练了一个寂寞吗？所以每个人问问题，每天在询问问题的朋友要反思，要行动起来，闭嘴，别问问题了，你赶紧尝试试错，先错了再对，这是你最重要要做的。视频的最后，私信联系工作人员，免费领取我们往期几百期的教程合集。